大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《光阴似箭，岁月如梭，时间又来到我们的阳历六月。这个月份呢，基本上只要注意政府的动态以及战争兴起与否，其他的就到为我们的眼底来做拼劲努力的时候到了。 首先，我们来看属鼠的朋友。属鼠朋友在这个月会是一个比较需要挑战的月份。在事业上，属鼠的朋友会比较容易遇到一些突发状况。这些状况不一定都是坏的事情，但总不是属于预计会发生的事情。这更有点像一种考验。所以，尽管可能遇到的时候啊，我们会感到有点错愕，但是请不要紧张。每一件事情啊，都要正面的把它处理好。 不要留首尾，因为现在处理好的都是未来的优点，现在逃避不想处理的都是处理的杂乱无章的状况，那么就会变成未来更大的麻烦。整体而言，事业运属于小吉。在财运方面，这个月虽然财运算是不错的，但是平常事多繁杂，没有办法好好注意到投资的部位。如果是属于风险投资的，例如股票或是期货，这个月马前尸体的概率是比较高一点的。 但是如果能做好追损或是停损，那这就比较好一点了。在一般财务方面呢，花钱会比较容易冲动，这个就比较注意了。整体而言，财运属于小吉。在感情方面，这个月属于比较平顺的部分。女性的桃花会相对于男性而言会比较娇艳一点。单身的朋友如果想找一段新的关系，可以在这个月份多进行一些社交活动或是一些交友的 APP，会有一些不错开始的机会。 对已婚或是有伴侣的朋友来说，这个月可以多规划一点出游的活动，对感情都有加温的功效。整体而言，感情属小吉。 在健康方面，这个月要需要注意好饮水，因为这个月属鼠的朋友肾脏功能会比较弱一点，需要饮用比较多的纯水来给自身体做好比较好的一些内部的循环。如果水喝的太少，皮肤跟脸色都会变得比较不好，且无论男性女性都比较容易产生比较奇怪的身体异味出现。除此之外，大致都良好，整体而言健康运属于中级。 接下来到属牛的朋友，属牛的朋友这个月比较容易浮躁一点，EQ 管理部分呢要多加注意哟。在事业上，属牛的朋友这个月做事容易感到不耐烦，总觉得很多事情啊都可以简化流程，或是感到其他配合的同事，为什么你要跟我讲的事情你不一次讲完，让自己同一件事情要处理很多次呢？如果你是老板或是主管。 当领导的那抱怨这些事之前，请自己跑一次流程。有时候你以为的不是真的就是那样，所以自己跑一次，或是多跑几次流程，确定这个流程是不是有问题了，再做出整套的修正方案，然后自己再 run 一次，这个是不是真的可以用？一个领导或是老板，如果你只会抱怨，那么你的团队对你只会离心离德。对一般的朋友来说，啊，你的时间是卖给公司的。 只要求你自己能够把自己分内工作做好，然后我们做完就下班，在那里抱怨谁对你不好，怎么样不好，那个对你的工作都没有任何的改变。整体而言，事业运属于中平。在财运上，这个月的情绪高低起伏比较大，虽然财运部分算是不错的，但是容易过度凭着感觉或是操之过急的出手，让原本可以获利的变成小赚或是小赔，所以能够谋定而后动。 功课做足再出手，不要被情绪所掌握。这个月财运会是比较好的，整体而言财运属于中级。在感情方面还是老问题，情绪化比较严重。单身的朋友在社交的时候，即使场合里面有心仪的对象，但是说话容易不得体。 把无聊当有趣，把猖狂当幽默，把羞辱当玩笑，这都会让周边的人对我们自己很反感，导致桃花被自己硬生生的给拔了下来。如果真的想建立好关系，那么请从礼貌跟礼仪开始。而对已婚有伴侣的朋友来说，尊重跟体贴，这远比嘴巴说一些乐色的大道理还来得有用。你想得到什么样的待遇，那么请你先怎么样的去对你的伴侣。不希不要希望用硫酸去施肥，可以长出甜美的果实。 整体而言，感情属于凶。在健康方面，这个月健康大致良好，但为了抚平自己毛躁的情绪，可以多喝一点奶茶，或者是巧克力饮料，或是可乐也可以，对不对？当然，这里老师还是要说，刚刚讲的这些饮料啊，都是垃圾食品，对不对？喝下去对身体啊，完全是没有帮助。 但是我们可以从这些高糖分跟高咖啡因的饮料里面啊获得好心情，这样至少我们可以少得罪人嘛，这个还算不错的。最多我们增加一些体重啊，也没有什么太大的问题。各位你说是吗？整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属虎的朋友，这个月受到流月星君的加持，能量是比较强大的。在事业方面，这个月对于事业的冲劲会是比较高的，会有一种该拼出一点成绩的企图心。 而基本上啊，只要注意好事前的准备，例如出门拜访客户，你要准备好相关的资料，是不是都已经每一样东西都准备好了？然后要确认一下。那我们的跟客户的约访的时间啊，是不是已经确定？比如说我进出的通勤时间有没有把它算好？ 那么还有就是说，我今天推案的项目，或是我们今天要去做的提案，你是不是都已经很熟悉你整个流程了？那如果你今天排定的事情都做好了，那还是要再 double check 一下。只要做好这些准备，万无一失。那么这个月的进展业务可以说是很不错的。如果你没做好准备，然后只想做一次啊，大概就是这样，那么很容易到现场的时候就出现了一些问题。要记得，这个月你只想靠勤劳去做事，那叫有勇无谋，而且是事倍功半的。 这一切都要按照计划，然后让我们的战略可以做好。那这个多确定几次，让我们每一次出击啊都有完整的把握，这是对我们最好的方法。整体而言，事业运属于大吉。 在财运方面，这个月受到刘月星君的加持，对投资的眼光是蛮好的之外，时运也是不错。但是，如同我们刘月总论里面说到的，这个月大环境会有突发性的变化，所以注意整体的国际局势的变化，以及可能在什么时间点，然后会发布一些我们可能预计的一些，比如说联准会啊，它那个地方是不是要升息呀，或者是就降低一个中国的关税等等之类的特殊消息，这个我们要先做好准备。当然。 避险的追损跟停损也是万万不可少的，杠杆跟仓位的安排也必须能够有一定的风险承担的准备。我们这个市场可以少赚一点，不要每一次都想抓到每一个赚钱的波段高低，那么就过于贪婪了。五鬼就会在这边出现了。一般财务而言，大致是良好的，整体而言财运也是属于大吉。 在感情方面，这个月的整体桃花也是比较旺盛的。也就是说，这个月属虎的朋友本身的气场是比较有魅力的。然而，在斗志旺盛的时候啊，会比较忽略感性的那一部分。所以，这个月单身的朋友比较没有这方面的想法。对于已婚有伴侣的朋友来说，这个月是一个比较积极的月份。如果你的伴侣是属虎的，我们这个月只要给他无声的支持，当他背后的那一个人，也是一个不错的方式。整体而言，感情属于中平。 在健康方面，这个月健康大致良好，就是吃东西的时候比较没有节制，容易感到饥饿，所以体重会增加的比较快一点。有三高的朋友啊，这个就要特别注意了，因为吃进去的不容易代谢出来，那么给身体的负担啊，就是比较长期的。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属兔的朋友，这个月对于属兔朋友来说啊，是一个相对平安稳定的一个月份。 在事业上，这个月对工作的进度都能够掌握的不错，也会有很多不错的想法跟创意，来让工作的品质来可以提升。而这个月也是一个不错的贵人加持的月份，所以你自己有什么想法或是一些计划，你不妨跟同事或是主管来进行讨论，或是请那些专业的朋友来给自己一些建议。俗话说得好，借力使力不费力。我们不一定什么事情都要原创，有时候我们整合资源，这也是一门精密的技术。 整体而言，事业运属于中吉。在财运方面，这个月财运比较稳定，不过财气大多会在正财上，例如从事业务的朋友，或是做生意的朋友，或是专业服务的部分，这个月的财运是会比较好一点。而在投资理财部分了，就有有一种比较难太多的利润空间的出现，也就是偏财没有这么旺盛。如果你真的很想进场投资赚一点额外的利润，那就必须事先做足功课。 这个月啊，最好就出手一次，最多不要出手到两次。尤其忌讳在股市里面做当冲，这个是最坏的做法。只要把持的谋定而后动，无论赚赔都不要让自己频繁的入场，这才是最好的战略。当然，做好停损跟追损，这也是很重要的。投资获利这件事情啊，账面上获得的都叫做数字，唯有落袋为安，真正入账的钱，那才是真正的利润。整体而言，财运属于小吉。 在感情方面，这个月单身的朋友在闲暇之余会比较容易感到寂寞。这个寂寞，啊，即使人在热闹的街头或是朋友聚会，也会不自觉的油然而生。其实啊，缘分就是这样，早或晚都会来到。遇到多的不如遇到对的，所以我们还是把位置暂时空给那个对的人，是不是比较好呢？对有伴侣的朋友来说，这个月是一个相对于夜生活是比较追求的时间。 但记得这些运动啊，是两个人的事情，也要顾及对方的感受，可别霸王硬上弓。整体而言，感情属于中平。在健康方面，啊，这个月肠胃就比较不给力了，要多吃一点蔬果，减少奶制品跟酒类的摄入，尤其是尽可能的不要吃海鲜跟生冷的食物。这个月肠胃对这些东西啊不是很友善。整体而言，健康运属于小凶。 接下来到我们属龙的朋友，属龙的朋友这个月也是属于好运组的一个月，那要好好的把握。哦。在事业上，这个月的贵人运颇为不错，遇到什么不容易处理的事情，或是有疑惑的事情，都可以寻求看看同事或是主管的帮助。而在这个月贵人运比较高的月份啦，做好客户关系管理，多关心一下客户，或给客户多做一些问卷，或是请他回馈给我们一些的建议，都是不错的办法。 当然，做业务的朋友如果能够善用一些小礼物来请客户给予建议或者回馈，那么我们就可以说礼多人不怪，客户关系也可以经营的好一点。有好的关系呀，我们就有好的业绩。整体而言，事业运属于中级。 在财运方面，这个月的财运也是比较好的，但是老师还是要说，这是针对个人部分。我们时运好，做正常的投资理财，当然胜率会比平时来的高。但是这个月会有政治上的重大变数产生，所以操作的投资部位还是需要谨慎小心。不过偏财运也不错，可以考虑啊，每周买一两次的彩券来试试看看手气，不要买多，会中的一张就会中，不会因为你从一张买到十张，你中奖几率变高，事实上是不会的。 在一般财务方面啊，容易多次的小额花费，到了月底发现自己透支的确实很大，所以日常开支啊，你一定要记账，提醒自己花费已经到了什么样的阶段了，而不要超过预算。整体而言，财运属于小凶。在感情方面，这个月疏忽的朋友无论男女啊，桃花都是比较旺盛的。对单身的朋友来说啊，容易因为社交活动引起他人对自己的兴趣，当然里面就可能有一些小暧昧了。 但是，如果我们不打算有新的关系经营，或是觉得对方似乎不这么样的适合自己，那么你要表示清楚一点，不要给他人错误的意识，这样日会衍生到很多不必要的纠纷，甚至会影响到我们日常生活与工作。 而对于已婚或是有伴侣的朋友来说，这个月是一个好情人，但是容易自己滔滔不绝讲自己的事情。虽然你很乐于分享，但是你会忽略到了对方也是想讲他的事情来跟你分享，所以把持的沟通的分寸在这个月是很重要的哦。整体而言，感情属于中级。在健康部分，这个月健康大致良好，就是成年男女会在私生活部分会比较放纵一点。 这个无论是独乐乐或是众乐乐，都需要有点节制，否则容易伤身哦。另外，喝酒过度容易引起意外事故，所以要适可而止，不然这种伤身就变成物理性的伤身。整体而言，健康属于属于小凶。接下来到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友这个月份脱离了本命月的压力，又受到流月星君的祝福，所以是比较平稳的。在事业上，属蛇的朋友工作上面受到太岁的压力，当然还是会有比较大的挑战。 但是因为流月星君的祝福，所以只要之前你没有去得罪别人，这个月就可以获得比较好的贵人运。而这里面所谓的贵人啊，不一定他会直接的给你帮助，或是给你一些关键性的建议。那么。 这个时候呢，他可能就是偶尔说一句话，但是他说者无意，听者有心，就让你豁然开朗。所以这个月呀，无论是受到任何的建议或者批评，先不要觉得刺耳，也不要急着去抗拒，先接受，再想想，这或许就是解决你目前困境或者困难的一个良良药秘方。整体而言，事业运属于小吉。 在财运方面，这个月对投资眼光是蛮不错的，但是对于风险投资的点位就是变得比较模糊跟不精确，所以这个月来说啊，属蛇的朋友比较不适合做一些风险投资，最好的办法还是走现金存款，连基金都先不要去加购，保有现金也就是保住元气，留得青山在，最多你可以投资一些书籍或者培训补习班，增加自己的竞争力，那会比较实在一点的。 在一般财务方面，这个月容易被人家借钱。借钱这件事情啊，如果你的心态足够良好，认为借出去啊，对方不还算正常，还来算赚到，那么你就可以借出去了。而且救急不救穷，这是一个比较重要的思考依据。整体而言，财运属凶。在感情方面，这个月受到上半年行客太岁”的训练，对人际关系啊就有一点不放心。虽然这个月容易会有别人来示好，但是总觉得自己感觉怕怕的，不踏实。 其实，只要双方能够交往以礼，循序渐进，或者是谨守分际，多一点的相互了解，也不见得是一件坏事。对已婚或是有伴侣的朋友来说，如果你的伴侣是属蛇的，那么这个月他实在是很容易吵架的一个月份。记得属蛇的朋友啊，这个月像是吃了炸药一样，什么事情都可能跟你吵，所以以不变应万变。 惹不起，我们还躲得起。气氛不对的时候，避开一点就好了。它自己会消化掉，然后再恢复正常的。整体而言，感情属于凶。在健康方面，这个月容易会有口腔的疾病，例如牙龈容易出血，口腔容易溃疡，就是嘴巴好像有破洞，或是肾脏相关病史的，例如肾脏炎或是肾结石的，这个月也比较容易会复发，所以多喝水。 多运动，能的话，下班的时候多去公园走个十五分钟再回家，会是比较可以舒缓精神压力跟让体内循环比较好的办法。心情好了，身体自然就会比较好一点。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属马的朋友，属马的朋友这个月是本命月，但是不要太担心，虽然有一点挑战，但是今年的太岁星君啊，还是会给属马的朋友在适当的时候给予一点扶持的。 在事业方面，这个月在工作上容易恍神，容易事情做到一半就忘记自己上一步到底在做什么，或是刚刚准备要进行下一个阶段，然后呢，拿起来可能手机要打一个电话，结果呢，稍微分心一下，就不知道自己拿了手机到底是要干嘛了。 要处理这个问题啊，建议每一周或是每一天都要做好工作日志，也就是把你的行程跟你的规划预先的规划好。每一天要做什么事情啊？那这个事情呢，做完就要打一个勾，让自己确定一下，我每一件事情都做到，这样子就不会把事情遗漏了。整体而言，事业运属于小凶。在财运部分呢，这个月虽然大环境的眼光是比较好的，但是对于细节跟时间进场的方面，就有一点二二六六零零落落的。 或是进场之后啊，你就一忙就忘记出场了。本来你想做短期投资，结果你就变成长期投资了，就被套住了，对不对？如果这个状况之下，你没有做好一些杠杆的安排，哈，那做太大了就很危险。那如果是做短的，那你可能就是可能会有穿仓的可能。所以是说啊，你要去特别去注意到，是说你如果没有时间，你这个月最好什么都不做。 保留你的现金，那是一个比较好的做法。如果你真的忍不住，觉得这个时间实在太好了，这么高的风险就有这么高的利润，那么请你做好停损跟追损这两件事情，避免你今天确定的事情进去之后，那市场突然因为什么消息反转，你还有办法去明哲保身，这是比较好的做法。整体而言，财运属于中平。 在感情部分，这个月没有太多的心思放在感情经营上。单身的朋友觉得一个人生活也是过得很滋润的，没有必要特别去经营一段新的关系。 不但麻烦，还得出钱出力，不如宅在家里好一点。对已婚有伴侣的朋友来说，在家里对伴侣来说是一个很熟的亲戚，或是一个很巨大的障碍物。所以属马的朋友，这个月请对家务上心一点，该做什么主动一点，不是回家窝在沙发上，或直接躺在床上，好一副有事没事别来找事的态度，这样是很不好的。整体而言，感情属于小凶。 在健康方面，属马的朋友肝脏功能比较差一点，这个要特别注意哦。当然，要养肝不是只靠吃健康食品，而是必须要有良好的作息，也就是说晚上不要熬夜，能的话晚上十一点前就要入睡，宁愿早点睡，也不要晚点起床。这个生活作息啊是一个很重要的，所以连带的这个月的脸色以及口气，也就是口臭会比较差一点。除了不饮酒与正常作息外，没有更好的办法来改善。 整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属羊的朋友，属羊朋友这个月是比较平稳的一个月份，在事业上，这个月对于处理业务是比较平顺跟稳定，但是就没有什么样的干劲。当然，该做的事情还是会去做，但是也不想多做些什么，也懒得多做些什么。对于职业工作啊，有点意兴阑珊啊，有点职业倦怠的感觉。这个时候啊，建议上班前先喝一杯冰的美式咖啡，让自己的精神提振一下，刺激一下。 中午吃饭的时候或者下午茶的时候，给自己一杯冰的巧克力，或是来杯冰奶茶，让自己的精神可以获得维持，这样就可以拓展哦，让自己的精神可以更加的强大，把每一件事都做好。整体而言，事业运属于中平。在财运上，这个月财运比较稳定，稳定的意思就是比较难在投机市场赚到比较好的利润，容易进进出出，厮杀一番之后，就发现不是小亏就是没赚。所以这个月来说啊，不如把钱存下来，保留现金。 如果真的想花钱，把它花在吃饭上面，好，吃喝玩乐上面，那是比较实在的。毕竟钱丢在市场里面，赚赔是不一定的。但是吃下去一定会变成热量，对不对？更多一点的还可以变成体重。而在一般的财务部分呢，也是比较平稳的，但算是比较进出有度的一个月份。整体而言，财运属于中平。在感情方面，这个月比较没有太多的感情需求，比较喜欢独处，或是自己去看场电影，或者出去走走逛逛，享受一个人自由自在的。 如果你当地的疫情许可，不如来一场周末或是假日的小旅行，走走不同的城市，跟自己来谈一场恋爱，也是很浪漫的。对已婚有伴侣的朋友来说，相处无需多言，只需一些宵夜跟好电影。整体而言，感情属于小吉。 在健康方面，这个月健康大致良好，就是早上比较容易赖床，或是总有睡不饱的感觉。这个可以早上一起床就吃颗综合维他命，里面有 B 群的。那么男性建议里面有含锌可以补锌的，女性呢建议多补一点铁，这样可以维持不错的精神以及气色，那么运势也会比较强劲一点。整体而言，健康运属于中级。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友这个月来说是一个从上个月困境爬出来的一个月份。 在事业上，在这个月会相对于上个月甚至上半年来说，还要来的好了许多。这个月开始啊，要为我们年底的收获来进行一定程度的努力。但是因为太岁跟流月不断的给我们一些训练时间比较久一点，所以说这个月虽然开始有点好转，但是容易突然摸不清头绪，自己该往哪一个阶段去进行。 这种类似选择障碍啊，需要属猴的朋友拿出纸跟笔，把自己想奋斗的目标写出来，然后过程可能遇到什么样的问题，这个问题要怎么样去解决，要还有需要怎么达成这个目标，我们需要准备什么样的资源跟规划的时间，这些都可以把它写出来。注意是写出来，而不是在脑袋中想出来。写出来的我们才知道怎么做，想出来的那都都变成幻觉。只要做好这一点，属猴的朋友的运势。 会在这个岁破的人一年会逐渐好转起来。整体而言，事业运属于中平。在财运上，这个月财运也是比较好一点，但是还是偏向浮动，高低起伏会比较大。如果自己的投资仓位够大，可以以季为单位的做投资计划，会是比较好一点的方法。 如果是一般的散户，那么这个月还是观望一下，先把自己的情绪跟工作都先稳定好。这些日子啊，那我们先把正财为主，那后面我们再去考虑一下，那我们是不是要做额外的投资。总之，这个月属猴的朋友啊，对仓位部分要特别的注意，对一般财务上面呢，总容易觉得花钱花的很快，但是进来的很慢，出去的很快。 这个相信老师，这不是你的错觉，你的确也是出去的太快了，所以是说先了解节流，那我们后面开源，那才有它的效果在。整体而言，财运属于小凶。在感情部分，单身的朋友对自己会比较没有自信，所以在这个月的预算或是经济能力许可之下，可以为自己多添购一些的行头啊，就是买一些衣服。有了服装的衬托啊，会让自己多一点自信的魅力，对于事业的发展也会有帮助。 而对于已婚或有伴侣的朋友来说，有时候觉得不知道怎么跟对方来相处，也不明白对方需要什么。其实啊，可以在晚上一起说说话、聊聊天、吃点宵夜，就是一个很好的伴侣了。整体而言，感情属于中平。 在健康方面，这个月健康大致是良好的，就是身体常常会感到有点虚啊，就就感觉空空虚虚的感觉，自我感觉就比较没有什么元气，所以可可以偶尔吃一点火锅，或者是喝点鸡汤来进补，只要不要吃太辣，或者是过于油腻的。 基本上都可以补充多一点的元气，当然每天早上能多吃一颗综合维他命也是一个不错的方式。每天有空的时候啊，给自己多做一点伸展操啊，促进我们的新陈代谢，也是一个不错的方式。整体而言，健康运属于中平。接下来到属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个月啊是属于平安稳定的一个月，要好好把握。哦。在事业上，这个月做什么事情啊都可以比较顺利，不会有太多的问题跟阻碍。该做的事情你都会把它做好。 进展上也不会有太多什么样的突发事件，或是什么样的危机，每一天都可以过得很平稳。然而，这样的平稳，我们要去思考，是不是我们这个位置，是不是就是很被很容易被人家去取代的，就是取代性很高的。因为能够处理问题的位置才是重要的位置。那么我们都没有遇到任何的问题，那这对于我们的职业生涯是不是一种警讯呢？所以我们要考虑，是不是要增加一些进修，或是培养第二专长，这就刻不容缓了。 这个是现在比较急需考虑的问题。整体而言，事业运属于中平。在财运方面，这个月财运稳定，没有什么太高的跌宕起伏，可以稳稳的赚钱存钱，这是一个福报。但同样的，没有什么额外的财气会出现在我们投资部分，所以这个月先观望市场变化，最多不要出手超过两次。每一次有小赚，就要准备出场了，或是设制定好停损或者是追损。 不要贪心啊！这个月市场的变化会是比较大的突发性，贪婪跟恐惧啊，会彻底支配我们这个月的投资心态。整体而言，财运属于中平。在感情部分，这个月是属于随遇而安的。单身的朋友啊，会觉得有没有开启一段新的关系，那都不是很重要。有的话啊，我们就交往看看吧；没有的话，那也没有什么关系。我自己过得也挺滋润的。对有伴侣或是已婚的朋友来说，会比较关注家庭的运作。 该做整理、该做清理的也会比较主动，让自己跟伴侣都可以有一个温暖而且可以好好休息的家。整体而言，感情是属于小吉。在健康方面，这个月健康比较容易会有牙痛的问题，例如敏感性牙齿啊，喝冰的饮料进去的时候啊，一碰到好像吞了一千根针一样，超级痛的；或是口腔清洁没做好，就比较容易会有牙齿动摇或是蛀牙的问题。 而对于女性的朋友，生理周期会比较不舒服，而且容易感染，所以平常就要注意好私密处的卫生，准备好足够的卫生用品来替换，这是比较好的方式。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属狗的朋友，属狗的朋友这个月运势比较强大，精气神比较充足，要好好的把握。在事业上发展的好不好，取决于对事业的掌握度高不高。这个世界跟过去的世界不大一样。 啊，我们过去努力就会有收获，现在是你很拼命的努力，但是你不一定会有相对的收获。只有在我们对的地方努力，我们才会有加倍的收益。所以这个时候啊，如果你是年轻的朋友，踌躇志满，想要打一下一番天地，那么也要先知道你到底往哪里去，你有什么的本事？除了努力跟体力之外，你有什么东西是你的目标市场，或是你你的目标客户需要你的部分？ 而如果你是经验老道的朋友，这个时候想要的是是如何让更多人知道你的本事很不错的。当然，虽然我们知道一句话“酒香不怕巷子深”，但是前提是你得让酒香传出去，别人才知道你这个深深的巷子里面有你这个好酒。整体而言，事业运属于中级。在餐饮部分，这个月餐饮颇为不错，可以观察一下投资市场标的，针对自己熟悉的产业来进行风险投资。这个投资市场是这样。 大盘虽然涨跌可能会突发性的很厉害，但是如果你专心在单一的企业或是产业的表现，那就不一定会受到这些突发性的影响或是大盘的影响。所以对市场的宏观不如对特定产业的专精，这样获利的机会啊是比较高的。在一般财务方面呢，吉星高照，所以可以尝试每一个每一周啊买个一两张的彩券来试试看手气。还是一句话，不用买多，会中的一张就会中。整体而言，财运属于大吉。 在感情部分，这个月精气神会比较充足，所以相对来说魅力会比较足够。但是啊，人也是要靠衣装的。单身的朋友，打理好自己的服装仪容，不要让自己说，哎，你自己穿的邋里邋遢的，或是随便穿就觉得自己是很有型的啊，不要这样，把自己打理好哦。人靠衣装，不仅可以让自己感受越来越好，对他人也是一种魅力的产生，对整体运势也是很好的提升。 对已婚有伴侣的朋友来说啊，大部分的时候都可以与伴侣相处的非常融洽，是一个幸福满满的一个月份。整体来说，感情运属于中级。在健康方面，这个月健康大致良好，就是新陈代谢上面需要多加注意，汗水或是体味，它的味道会比较重一点，所以必须勤换衣物，不要懒得洗或是舍不得去送洗。 再好的衣服啊，你穿起来有味道了，那它就是一块很漂亮的抹布而已。所以在这个月啊，要多喝水，啊，减少奶制品的摄取，尽量多喝水或是新鲜的果汁。但是水还是比较重要的，这对我们身体的新陈代谢会有比较好的帮助。整体而言，健康属于中平。接下来到我们属猪的朋友，属猪的朋友这个月也是平稳和乐的一个月份，但就精神上啊，需要给多自己多一点的激励。 在事业上该做的事情都尽可能的把它做好，但是精神上会有一点萎靡不振的感觉，好像做来做去啊，人生就是这么一回事，不然就也不会饿死，但是也没感到什么希望，但是也不能不继续上班，不然你真的就会饿死了，对不对？在这个时候啊，需要的是给释放自己一些压力的空间，比如说我们可以去看看电影，或者听听音乐会等等等，哪怕一个人去都可以啊，不用担心一定要找伴，一个人去也可以。 这个是作用是为什么呢？可以让自己短暂的投放到另外一段环境，这样可以有效的把自己生活上的倦怠可以把它抒发出去。在那之后，我们当然就可以把自己的能量重新补足，就好好可以努力奋斗了。所以这个月不是缺乏努力的时运，而是需要转换一下心情，这样我们就可以做得更好。整体而言，事业运属于小吉。 在财运部分，这个月财运也颇为平稳，但是因为心情的转折，需要一点调试的时间。如果不是非常必要，这个月可以稍微休息一下。转过头来看看怎么样，自己过去做的理财，到现在已经是一年的中间了。那我们可以先来算算账，顺便也可以规划我们下半年的支出或是预算的编列。通常我们会算账的人呐，我们赚钱的机会才会比较高的。在一般财务上啊，会花比较多钱在嗜好品上面。 这个不是不行，但是我们花钱要有度，哈，我们预算这个月能用多少在这些四号牌上面，不要超过。如果我真的很想要，但是我真的钱不够，那么请先不要买，我们存够钱了再来购买，不要透支，这个是很重要的事情。整体而言，财运属于中平。在感情方面，这个月单身的朋友会比较希望有人可以陪伴，而且是异性的朋友，OK，自己性向是一致的。 希望借由这些相处啊，给自己的精神多一点的刺激。不过这个部分呢，还是需要注意一下，到这个里面牵扯到未来比较复杂的关系跟问题，所以彼此往来要奋进，不要给他人错误的信号或是期待。对已婚有伴侣的朋友来说，却是反过来想一个人独处，也不要说什么特别原因，就是想去一个没有人认识自己的地方待一下啊，有自己的小空间里面整理一下自己的情绪。 如果你的伴侣是属猪的，那么请给他足够的私人空间。当他需要或者把他自己的情绪整理好之后，他又会回来回到你的身边的。整体而言，感情属于小凶。在健康方面，这个月健康大致良好，就是体内循环比较差一点，所以情绪也会受到影响。所以必须要多一点的运动，例如多做一些体操或是慢跑，多出一点汗，多喝一点水，多吃多动，然后睡得饱饱的，那就可以有很好的改善。 这个月比较需要注意的就是不要追剧啊，晚上不要一直看片，因为追剧跟我们刚才讲到看电影它是不一样的。这个是怎么样的？追剧如果没有看完了，你会心里会有悬念，那追太多你就容易怎么样？沉浸在剧情里面不可自拔，对你的日常生活都有比较大的负面影响。所以这个月我们想要放松一下，想要看看片，那么请以单元的电影为主，看完了我们也就抽离了，这是比较好的。整体而言，健康欲属于小凶。 好，以上就是我们阳历六月十二生肖的运势解析。时间到了，阳历六月，二零二二年也等于过了一半了。上一半您过得如何呢？下一半你又想获得什么样的收获呢？因果俱实，很多事情没有开始就没有结果。有计划，梦想不会是远方，而是可以抵达的目的地。您说是吗？若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师联系方式。感谢您的收看，我是陈老师，我们下次见。